हुआ हाँ, में किधर था तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आप नहीं तो करते जब कर भी लिया होगा हर बार की तरफ उसको साइड इंटेल का core I three nine generation without graphic card क्योंकि मुझे ग्राफिक कार्ड चाहिए था लगता ही हो गया तो भाई सभी ये ये सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षित पार्ट है आपके कंप्यूटर के लिए ये हमारा मदरबोर्ड है H one three zero then m equal to s equal to ultra durable का मदरबोर्ड जैसे कि आप देख सकते हैं और अल्ट्रा ड्यूरेबल मैंने तो बहुत यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर ये देखना है तो मोशन करना पड़ेगा जब जब करते नहीं मुझे मालूम है कि आप कितने आलसी हो इसलिए कभी देखते हो ओ इसमें ग्राफिक कार्ड और ये सब किसी भी और है ये इसके ऊपर भी है इसमें एक यूज़र uh, मैनुअल मिलता है कि कहाँ पे क्या क्या है ये देखिए और कुछ है इसमें नहीं ये तो हो गई मदरबोर्ड की बात बी का यूपीएस इसमें यानी कि लाइट वेट है माइक्रोलोड डिटेक्शन है इसमें और इनबिल्ट एवीआर है आवाज़ भी आती है तो गाइस तो इतना ढूंढने के बाद ही ऐसा हो गया कटवर गन एडिटर तो गाइस इतना ढूंढने के बाद में मेरे को नहीं मिला तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ तो देख लिया आपने अभी की तो पे मैंने का डेकोरेट टीवी और डेस्कटॉप वेलवेट कॉम्बो जिसको मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ा लेकिन मुझे वारंटी पेज को लेना पड़ा क्योंकि इसमें तीन साल की वारंटी है हाँ होगा वो आप होगा हाँ, में सिंगल वायर वाले ब्लूटूथ वाले की वीडियो जल्दी आने वाली है स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे मैंने छोटा सा साउंड बार लिया जो कि फिंगर्स फिंगर्स का ही है ये ज़्यादा कुछ मतलब नहीं देखा नहीं दो स्पीकर एक इसमें रोल है स्पेस सेविंग है elegant design, a crystal clear, full sound, making music, and the monitor की बात करें तो यहाँ पे मैंने मॉनिटर में दिया है एल का monitor two M K six hundred fifty five centimetre यानी देखिए ट्वेंटी टू इंच वाला तो बस ये मुझे पड़ा है ऑलमोस्ट तीन थाउजेंड का और ये मॉनिटर है और ये अभी फ्रेश है नाइन्थ मंथ में निकला है और ये मॉडल नंबर बता निकला two two L K six hundred zero I mean six hundred M and आज ऑलवेज ये क्या चाहिए I P S full H D display colour calibrated और इसमें वॉल माउंट की और गैस मुझे मैं खुद ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एल और सैमसंग के मॉनिटर क्योंकि एल और सैमसंग के मॉनिटर सबसे बेस्ट आई होप कि मैं दो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में एक एल जी का डालूँगा और एक सैमसंग का डालूँगा एक कवर वाला भी डाल दूँगा मैं जो कि बजट मॉनिटर है अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं लेकिन उसमें स्पीकर इनबिल्ट है आपको स्पीकर अलग से लेने पड़ेंगे जैसे मैंने लिए हैं गाइस यहाँ पे बात करें चेसी की जो तो मैंने चेसी में लिया है फिगर्स का टर्बो मिनी फैशन किसी केस और विद यूएसबी 3.0 पोर्ट जो कि काफ़ी यूजफुल है आज के डेट में Thank you. ब्रॉडबैंड भी सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पर राउटर भी लिया राउटर मैंने टी लिंक लिखा three hundred wireless and router दोनों है ये इसमें एक्सेस पॉइंट भी है रेंज एक्सटेंडर भी है डब्ल्यू पेज भी और राउटर भी जो होना चाहिए तो इसका मैं एक बार जो राउटर का इमेज है डाल दूँगा इधर इधर डाल दूँगा सो गाइस ये तो ये था इस वीडियो का पार्ट वन और पार्ट टू में मैं बताऊंगा कि पूरा सेटअप वेटअप करने बाद क्योंकि अभी सेटअप जस्ट हुआ है और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि क्या चलने वाला है तो बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए till then good bye and cards में मैं दो तीन वीडियो की लिंक दे दूंगा मोबाइल के टेक्सटिंग वेस्टिंग की वो भी आप चेकआउट कर सकते हो इसको टेन एटी पी में देखने का सोच आई मीन ट्राई करना क्योंकि ये वीडियो मैंने अलग मोबाइल से शूट किया वो किससे मोबाइल से शूट किया मैं रिवील अभी नहीं कर रहा हूँ गाइस बस ये वीडियो के लिए इतना ही था आई होप कि मैं एक कोलर वीडियो डालने का प्लान चालू है टू कमिंग सून और पार्ट टू मुझे नहीं मालूम कभी आएगा क्योंकि सेटअप को मैंने किसी का यहाँ पे नहीं किया अगर यहाँ पे किया होता तो मैं यहाँ पे वीडियो बना देता तो सेटअप हॉल में किया और हॉल देते तो मुझे वीडियो बनाने we are moving to new setup guys उसका ब्लॉग आया सो गाइस एक ब्लॉग भी जल्दी आने है बहुत बहुत वीडियोस है गाइस पेंडिंग एक तो और एक पीसी का वीडियो आने वाला है उसका ब्लॉग भी आने वाला है तो इसको ब्लॉग कर सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में till then good bye and adios amigos हुआ क्या बंद मैं ऐसे शूट कर रहा था कहा इससे क्या घुमाल में आई आज ऐसे शूट करते हैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों ये कौन सा मोबाइल है तो मुझे कमेंट करो yes yes you should comment me which mobile this is which which पढ़ाना ना पीसी का स्नेक पिक दिखाओ दो